Ah, ja, sacale în altele tele. فتحت على 2 ونص؟ ها؟ مش الشام اتفق معكم فتح على 2 ونص ولا الساعة كام؟ لا هي هينزلوا دلوقتي. طيب خلاص خلاك فتحت يعني خلاك لا؟ أنا تحت أهو. خليها تنزل يا رشا. دلوقتي طالع طيب الفلاس الصح ما